سلاح هنا السبايك هنا السبايك هنا Spike أعيد تلقيم أعيد التلقيم انفجري انفجري السبايك بحوزتي آخر لاعب باقي علينا أعترف بروعة العمل معك فالعثور على شركاء يمتلكون ذات خبرتك أمر في غاية الصعوبة اقضوا عليه بأي ثمن África. تبقى عدو واحد مثالي فليتعفنوا لم ننتهي من الأمر بعد لصالحنا سقط حامل ال Spike.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 لاعب باق هل رأيتم وجوههم؟ المعذرة لا يجب أن أضحك واهرب ستبدأ المطاردة رصد عدو في بي عدو واحد بسلام لقد تحول كابوسهم إلى حقيقة باستنزافهم سيخافون أوقعت بهم عدد من الأعداء في لدينا سقطت السبايك في اي آخر لاعب باق مثالي هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي أهناك من يشتري هذه؟ كلب البصر خرج الروبوت انتهى النزاع سأقضي عليك انفجري انفجري الهدف ازرعوا ال Spike. زرعت ال Spike. حجب الرؤية آخر لاعب باق ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ تحدث بعض الفوضى تم نشر الساتر عليك بهم أوقات بهم حجب الرؤية أسقطت السبايك السبايك بحوزتي ضلع متحركة أداء سيء سقط حامل السبايك لدينا سقطت لسبايك في الوسط ازرعوا لسبايك بسلام السبايك لاعب باقي يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصه مختلفه اهناك من يشتري هذه وحش الروبوت المتفجر سلب البصر الموت مصيرهم سقطت ال spike في C. ال spike بحوزتي لأجلك لم ينتهي بعد واجبك سقطت السبايك في منطقة المهاجمين آخر لاعب باق آخر جولة في الشوط أهناك من يشتري هذا؟ الأموال قبل أن نفقدها شكراً أجلك يا أختي أعيد تلقيم سقطت جت أرضا عليك بهم أصيب الهدف تريدون اللعب هيا نلعب أعيد التلقيم آخر لاعب باق أوقعت بهم تبقى عدو واحد جيد بوابة الانتقال جاهزة رائع أتعجب كيف أفلت من هذه المواقف تبديل الجبهات سيقترفون أخطاء حين يفعلون فما عليكم سوى استغلالها عدو في الوسط هناك عدو في أي عدد من الأحزاب نفذت الشحنات القدرة الخارقة ليست جاهزة سقطت السبايك في A عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان زرعت السبايك أداء رائع لنرى ما خططوه لنا هذه المره حجب الرؤية آخر لاعب باق دعهم يحاولوا التغلب علي اقتلوا الجميع حجب الرؤية دوري زرعت السبايك سلب البصر آخر لاعب باقي القدرة الخارقة جاهزة أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم إلى حسن حظهم البصر أوقات بهم الموت مصيرهم المحتوم المطاردة سقطت الفايت بي اي آخر لاعب باقي تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في C حجب الرؤية رصدت لسبايك في C سأعالجك جاهزة خمسة قتلى طلاء موجود شحنات موجودة مكابح سلاح لا أثر لها تريدون اللعب هيا نلعب حجب الرؤيه سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد اخر لاعب باق ليست لديهم حياه واحده تستحق الانقاذ سبايك تبقى عدو واحد أعيد تلقيم سلب البصر إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة من أجلك يا أختي المطاردة هناك حجب الرؤية آه عليكم الهرب دوري عاتل سباي أصيب الهدف هنا بسلام عليك بهم هنا انفجر هنا سقط ثلاثة تبقى عدو واحد سقط أربعة لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم رصد عدو في سي آه. رصد عدو <laughs> أوقات بينة الوداع هنا سرعت السبايك كفو تبقى عدو واحد توقعتم حقا أن ينجح ذلك؟ نقطة الفوز فلنجهز عليهم حتى آخر نفس هناك احذروا هنا أوقات بهم زرعت اتلس رصد عدو في اي وصلت الرسالة أعيد التلقيم عدو واحد فاز المدافعون